felicitaciones, soy campeona de la Copa Panamericana, la Copa Mar, ahora estoy el gol, sigue para Argentina, ¿cuánto se está preparando para el Mundial de San y no seguimos preparando, En nuestro objetivo siempre en de torneo, estar concentración, de seguir creciendo como equipo y tanto torneo seguir jugando como, sabemos. Eh, bueno, no, no lograrlo, el objetivo que era seguir jugando o seguir mejorando, eh, más que salir campeona, pero bueno, Gracias. guardar esta reducción en nombre de todos los periodistas estás en todas las estadísticas. Posiblemente hoy haya un premio personal para ti en este torneo. ¿Cómo lo, cómo lo sientes? ¿Eso lo sabía, te No, recién me entero, pero bueno, eh, feliz. Pero más que todo eso, agradecerle a mi equipo, porque si no fuera por mi equipo el cada dos meses. Eh, nuestro por el presencial no es ningún juego ni lo novedades demasiado, así están, si podemos clasificar de la zona mucho mejor, pero no